A volte, chi più brilla di luce propria, porta con sé il fardello dell'oscurità più profonda. Il più grande splendore può originare dalle tenebre più buie. Ma questo cosa significa? Significa forse che la malvagità morale ha qualche qualità intrinseca? C'è forse qualche virtù che si può ottenere solo a contatto con il male puro? Questa è la storia di una falena. Era sera inoltrata e le strade erano deserte. La falena, seduta sul lettino del podologo, aveva da tempo assunto uno sguardo fisso, quasi ipnotizzato, nella direzione delle persiane. Spazientito per l'orario, il podologo interruppe i pensieri della falena. Allora, signora falena, qual è il problema? La falena non immediatamente rispose. Qual è il problema? Non saprei da dove cominciare. Ogni giorno vado a lavorare per Grigori Linivic e mi spacco la schiena dalla mattina alla sera. Se c'è da sporcarsi le ali sono sempre il primo in fila. Ma onestamente, dottore, non so neanche più cosa sto facendo. Non so neanche se Grigori Linovic lo sa. L'unica cosa che sa è che ha potere su di me. E questo sembra dargli soddisfazione. La notte spesso non dormo per il malessere a volte mi sveglio e mi giro per vedere una vecchia signora che dorme appoggiata sulla mia ala. Una signora che un tempo amavo, dottore. Non so più da che parte guardare. La mia bimba più giovane, Alexandria, è caduta nel freddo dello scorso anno. Il freddo se l'è presa, come si è presa molti di noi. E il mio altro pargolo, e questa è la parte più dolorosa per me, dottore, il mio primogenito, Gregaro Ivinaliti Non lo amo più. Per quanto mi turbi ammetterlo, quando lo guardo negli occhi, tutto ciò che vedo è la stessa vegliaccheria che, che scorgo quando incrocio il mio stesso sguardo allo specchio. Se solo non fossi così codardo, forse, forse riuscirei a raggiungere con la mano l'impugnatura della pistola carica che tengo nel cassetto del comodino per finire questa infernale farsa di una vita una volta per tutte. Dottore, dottore, a volte mi sento come un ragno, anche se sono una falena, che con le ultime forze si regge ancora alla tela per evitare di cadere di sotto nel fuoco eterno. Per quel che vale, la mia velenosa viltà avvalora velatamente il mio non voler volare, ma volente o nolente, ogni volta che volgo il volto verso il volo vellutato d'altra falena, convengo con me stesso che è la vita che io ho voluto. Non mi sento bene, dottore. Il podologo, allora, sconcertato e con gli occhi visibilmente lucidi per la compassione, si sedette di fianco alla falena. Wow, falena, sei tormentata. Mi spiace veramente, ma dovresti vedere uno psichiatra piuttosto, perché venire qui? La falena, allora? Beh, perché la luce era accesa.